DJ, DJ, Raju, Raju. by DJ Sonu. DJ, DJ, Raju, Raju, Raju, Raju, Raju. DJ Sono, DJ Sono. DJ, DJ, Raju, Raju, DJ Sono, DJ Sono.